Sveicināti! Šis ir Latvijas Bankas raidieraksts Skanošais. Šeit runājam par ekonomikas skaitļiem un idejām cilvēku balsīs. Mani sauc Ivars Vilāns, un šis ir pirmais raidieraksts, ar kuru sākam Latvijas Bankas darbošanos, ja tā var teikt, jāstarajā podkāstu druvā. Kādēļ Latvijas Banka? Tādēļ, ka ir daudz pētījumu, datu un analīzes, ko publicējam, bet ko ir vērts reizēm izstāstīt arī dziļāk, uzsvērt interesantākās atziņas, turklāt darīt to kopā ar tiem cilvēkiem, kuri reāli šos pētījumus veic. Un pirmā tēma jau ir paspējusi radīt gana lielu ažiotāžu. Tā ir ēnu ekonomika. Un konkrētāk, Latvijas Bankas veiktais pētījums par aploksņu algām, kas ar jaunas metodikas palīdzību cenšas ienirt šajā ēnainajā pasaulē. Ar pētījumu varat iepazīties eh, makroekonomika LV, un 13. decembrī jau notika arī ekspertu sarunas, kuru video ieraksts ir pieejams makroekonomika LV. Mani sarunas biedri šajā reizē būs eh, Latvijas Bankas pētnieks, viens no šī pētījuma autoriem Konstants Beņkovskis un Latvijas Bankas pētniecības daļas vadītājs Kārlis Vilērts. Tātad sākšu ar jautājumu Konstantīnam, kas tad ir tas jaunais metodikā un ko jaunu par ēnu ekonomiku tas rāda, ja tā var teikt, kas ir tas slavenais algoritms, kas atrod nemaksātājs. Labdien! Eh, sāksim ar paskaidrojumu, kā īsti var atrast to, ko visi mēģina noslēpt. Un tur ir dažādi varianti. Protams, viens no variantiem ir veikt aptauju, ko eh, regulāri dara Arnis Salka. Uh, Bet mes galim kitų kelių, mes izmantojam datus par oficialiam ienākumiem, kur, kurus raportē uzņēmumi un iedzīvotāji. Tātad eh, apvienojot šos datus par oficiāliem ienākumiem ar datiem par cilvēku profesiju, izglītību, ģimenes stāvokli, uzņēmuma lielumu un daudziem citiem radītājiem, ir iespējams noteikt varbūtību, ka uzņēmums piedalās uh, attiecīgajās schēmas, nemaksājot nodokļus un arī aptuvenas aprognozēt, cik liels ir šis apgrozījuma maksājums. Varbūt pavisam nedaudz vienkārša valoda par to mākslīgo intelektu, kā tas aptuveni strādā. Nu, mēs visi jau zinām bilžu atpazīšanu ar datoru, kā tas strādā, piemēram, datorprogrammai parāda simts fotogrāfijas ar kaķiem, simts fotogrāfijas ar suņiem, algoritms mācās, kā to atpazīt, un pēc tam jebkurš vai jebkura jauna bilde tiek klasficēta, kas suns vai kakaķis. Mēs darījām kaut ko līdzīgu, tikai mēs neradījām uzņēmuma bildes, mē, mēs radījām algoritmam uzņēmumu finanši, finansiālos radītājus. Jautājums bija, kā atrast bildes vai finanšu radītājus uzņēmumam, kas ir tīrs, kas maksā visus nodokļus, un kā atrast uzņēmumus, kuras nu, gandrīz noteikti nemaksā nodokļus. Un sāksim ar tiem, kuri ir tīri, kuri maksāja visas nodokļus, tie bija vai nu pašvaldības un uh, valsts uzņēmumi, vai nu mēs izmantojam uzņēmumus, kuru īpašnieki nāk no Skandināvijas valstīm, jo ir zināms, ka šajās valstīs korupcijas līmenis ir ārkārtīgi zems, un uh, ārvalstu īpašnieki ne tikai atnes mums jaunas tehnoloģijas, bet arī atnes mums uh, biznesa ētiku un arī to tieksmi visu godīgi maksāt. Tātad, uh, Šis bija portrets tipiskajam, tīrajam, godīgajam uzņēmumam. Runājot par tādu negodīgu uzņēmumu, mēs paņemam uzņēmumus, kur ir pārāk daudz darbinieku ar ļoti zemu, aizdomīgi zemu algu, salīdzinot ar tādu vidēju normālu līmenī attiecīgajai profesijai, attiecīgajai reģiona. Un tālāk jau notiek tās slavenais mākslīgais intelekts, un tālāk mēs jebkuru uzņēmumu, kuram ir finanšu dati, varam noteikti varbūtību, ka šis uzņēmums maksā vai nemaksā visus darbspēka nodokļus. Es gan es pajautāšu, vai tas nav arī tāds zināms aizspriedums, ka tie skandināvi visi tādi ļoti balti un tīri, un, un valsts un pašvaldību uzņēmumi arī tādi balti un tīri, un atkal nu, citi varbūt ir, ir citādāk. Vai bija arī jau kaut kāda pārbaudīšanas mehānika, kā tomēr arī šo pieņēmumu jūs pārbaudījāt? Šeit mēs balstāmies uz vairākiem Поэтому zinātniskā literatūra, kura apstiprināja, izmantojot datus no audita, ka tiešām ārvalstu uzņēmumi daudz godīgāk maksā nodokļus, īpaši, ja īpašnieki nāk no valstīm ar zemu korupcijas līmeni. Un, protams, ka arī uzreiz par tiem э, nu, pētījuma svarīgākajiem nu, datiem, atziņām, kas tad arī tiem, kuri vēl varbūt nav lasījuši pašu pētījumu, arī makroekonomikā vietnē tas ir pieejams, bet kas būtu tās svarīgākās lietas, kas tad iznāca ārā? Jā, nu, pirmkārt, par to, kāpēc mēs to darījām. Un šeit bija divi mērķi. Pirmais mērķis ir labāk atzīt negodīgos uzņēmumus, negodprātīgos uh, darbiniekus. Šeit man uh, uzreiz jāpasaka, ka šis algoritms nav nekāds juridisks pierādījums. Šo nevar izmantot tiesa, bet tomēr tas var palīdzēt uh, valsts ieņēmumu dienestam labāk uh, veikt, efektīvāk veikt savu auditu. Otrais iemesls, kāpēc mēs to darām, mums vajag daudz dziļāk saprast, kur tad īsti slēpjas ēnu ekonomika, kuri uzņēmumi, lielie vai mazie, vairāk nemaksā nodokļus, kuri cilvēki ar kādiem ienākumiem, kādas profesijas vairāk nodarbojas ar ar aploksņu algām. Un tas arī var palīdzēt mums saprast eh, īsto ainu ienākumu nevienlīdzībai. Ir divi galvenie stāsti, ko mēs saredzam. Pirmais uh, ir saistīts ar ēnu ekonomiku cilvēku dalījuma, un mēs redzam, ka cilvēki, darbinieki ar zemo oficiālo algu, viņi saņem uh, aploksņa augas daudz biežāk, un šie maksājumi sastāda lielāko proporciju no viņu ienākumiem. Piemēram, ja mēs redzam no oficiāliem datiem, ka auga ir vai nu minimāla, vai nu nedaudz virs minimālas augas, tad aptuveni 70% no šiem cilvēkiem saņem klāt kaut kādu piemaksu, kura veido nu, vismaz trešdaļu no visiem reāliem ienākumiem. Un šī daļa ir daudz, daudz mazāka cilvēkiem ar augstiem ienākumiem. Otrais fakts, ko mēs redzam ļoti skaidri, ir tas, ka aploksņa algas fokusējas mazajos uzņēmumos. Es negribu nekādā gadījumā pateikt, ka visi mazie uzņēmumi ir negodprātīgi un visi lielie uzņēmumi ir absolūti tīri, bet tāda maģistrāla tendence ir tieši tāda. Uh, mazajos uzņēmumos gan uh, aploksņu algas izplatība, gan arī aploksnes apjoms ir stipri lielāks salīdzinot ar lieliem uzņēmumiem. Un es arī gribētu Kārlim um, arī tālāk jau dot vārdu un pajautāt, uh, kādēļ tad uh, aploksņa algas vispār uztrauc arī no, nu, no makroekonomikas viedokļa. Nu, tas ir viņa risks. Ma maksā, nemaksā, uh, pieķer, nu, tad rēķinies ar sakām. Bet ko tas nozīmē ekonomikai kopumā? Kādēļ par to būtu jāuztraucas? Te principā mēs varam skatīties gan no uh, darbinieku prizmas, gan no darba devēja uh, skatu punkta. Ja? Un, ja mēs runājam no sākuma par darba, darba ņēmējiem, ja? darbiniekiem Nu, es domāju, tas ir diezgan jau, jau, jau plaši e, izskanējis un daudz, daudzreiz atkārtots tas stāsts, vai ne? Nu, lūk, tu nemaksās nodokļus, tev arī e, sociāla aizsardzība ir zemāka. Lielākoties to cilvēki interpretē, nu, lūk, pienākot pensijas vecumam, nu, tas uzkrātais pensiju kapitāls būs maziņš, un tad, nu, tad attiecīgi tā ēnu aploksņa alga atmaksāsies. Tas gan nav tik vienkārši, jo tas nav tikai, tas nav tikai pensijas, par ko mēs runājam. Mēs runājam arī nu, par, par māmiņu algām, mēs runājam par bezdarbnieku pabalstiem. Bet kas ir interesanti un ko izgaismo arī pandēmija, kad lūk, šis sociālās aizsardzības pilvens darba ņēmējiem bieži vien ir nepieciešams ātrāk nekā nekā intuitīvi pirmajā brīdī varētu šķist. Atcerēsimies arī pandēmijas periodā dīkstāvus pabalstu, algu subsīdijas un citas formas atbalsta lielā mērā tika aprēķināti pamatojoties uz nomaksātiem nodokļiem. Līdz ar to nu, darba, darba ņēmējiem lūk, šis, šis drošības garants no valsts ir tiešā formā saistīts ar viņu nomaksātajiem nodokļiem. Ja? Tātad, jo augstāka aploksņa alga, ko nozīmē aploksņa alga, tā nozīmē alga, pa kuru nav nomaksāta nodokļi. No darba devējiem savukārt, ja mēs skatāmies no darba devēja skatu punkta, tur teiksim tā, tie, kas maksā aploksņa algas, nu viņiem tas risks ir, protams, uzrauties uz, uz, uz audit, ja, un tad dabūt sodus un, un tā tālāk. Bet eh, potenciāli daudz lielāk cietēji cietē ir šī uzņēmuma uh, eh, konkurenti. Kāpēc? Nodokļi ja, ir daļa no uzņēmējdarbības izmaksām. Ja pa algām netiek maksāt nodokļi, izmaksas ir zemākas un tiek radīta negodprātīga konkurence. Tātad mums iedomāsimies, ir viens uzņēmums, identi, divi identiski uzņēmumi. Viens pa visām algām nomaksā nodokļus, kā pienākās, otrs lūk, daļa, izmaksā, daļa alga izmaksā aploksnē. Šim negodprātīgajam uzņēmumam būs nu, vai nu lielāka peļņa, vai nu lētāks produkts un attiecīgi tāda arī augstāka konkrēta spēja tirgu. Tur veidojas lūk, šīs, šīs makroekonomiskās sekas, kāpēc mums interesē aplokšņa algas un kāpēc arī šāds pētījums tika veikts. Un par tām konsekvencēm, lai arī pētījums eh, bija vairāk pirms pandēmijas datos balstīts, tad eh, ko parādīja pandēmija aploksņu algu sakarā? Vai ir kādas atziņas, ko mēs jau šobrīd varam ņemt vērā un, un redzēt? Pilnvērtīgu skatu, kā pandēmija eh, ietekmēja ēnu ekonomiku un precīzāk pat vēl aploksņu algas, spriest ir pāragri. Dati vienkārši vēl nav pieejami. Tomēr tas, ko mēs redzam, ir, ka Pandēmijas ekonomiskā ietekme uz dažādām sabiedrības grupām un nozarēm profesijām stipri atšķīrās. Vismagāk skartās nozars un profesijas bija tās, kurās ir nu, tieši kontakts ar pakalpojumu saņēmēju, ja, eh, skaistumkopšanas saloni, restorāni un tā tālāk. Kamēr citās pārstāvā labi apmaksātās profesiju grupās, nu, kā programmētāji, eh, IT speciālisti un tā tālāk, uh, Pandēmijas ietekme te nav bijusi vai pat ir bijusi pozitīva. Cilvēkiem pārslēdzoties uz darbu, uz mājām, attiecīgi nepieciešami tehnoloģiskie risinājumi un tā tālāk. Ko vēl mēs redzam, ka lūk, šīs profesijas, kurās pandēmija sita vismagāk, ir ar salīdzinoši zemiem ienākumiem. Un tā kā viens no pētījuma secinājumiem ir tas, ka aploksņa algas visaugstākās ir tieši tur, kur oficiālās algas ir vismazākās. Un tieši šīs profesijas bija tās, kur pandēmija sit vismagāk. Tie cilvēki, pēc savas būtības jau pirms pandēmijas bija maz aizsargāti, un tieši viņiem krīze sit visstiprāk. Ja? Līdz ar to tā pandēmijas ietekme visticamāk bija nevienlīdzība tikai vēl vairāk paplašinoša starp turīgo un, un mazāk turīgo sabiedrības slāni. Te ir atkal tas jautājums, ko Latvijas Banka jau vairāk kārt ir uzsvērusi par to divu vai pat vairāku ātrumu Latviju ka arī tas skatās ar pandēmiju, ka vieniem tie ienākumi vēl pieauga, pieauga pat uzkrājumi, jo nebija kur notērēt, un, un viņiem ir vēl daudz, daudz vairāk uzkrājumu un arī naudas, ko tērēt, un citiem atkal kļuva vēl mazāk. Ko ar šo visu darīt, kā pret to visu attiekties? Nu, vai tas ir tāds ekonomikas vai nodokļu maksāšanas vai tāds biznesa kultūras jautājums, un vai tā ir problēma? Šeit gan uh, būtu jāņem vērā vēl viena atziņa no, no pētījuma. Proti tā, ka uh, reālā nevienlīdzība ir mazāka nekā to rāda oficiālie statistikas dati. Jo, ko nozīmē, ja zemās, zem apmaksātās profesijās aploksņa algu tas apjoms ir lielāks nekā turīgās profesijās, tas nozīmē, ka arī tie kopējie ienākumi apakšā galā tomēr nav tik zemi, kā oficiālie dati rāda. Līdz ar to realitātē nevienlīdzība ir mazāka nekā liecina oficiālā statistika, Bet tas nenozīmē, ka pandēmija šo plaisu nepaplašināja. Tur ir vēl virkni citu apsvērumu. Proti, nevienlīdzība šobrīd un nevienlīdzība nākotnē. Ja mēs domājam, šobrīd varbūt ar stra diviem strādājošiem tā nevienlīdzība ir relatīvi mazāka, bet nākotnē, kad šie cilvēki kļūs par pensionāriem un paļausies uz sevu pensiju uzkrājumu, tā nevienlīdzības plaisa tikai versies vēl vairāk vaļā. Līdz ar to Eh, tā, tā aploksņa algu ietekme uz, uz uh, ienākumu sadalījumu valstī ir, ir stipri, uh, nu, viņi nav vienpusēji. Nu, un, protams, ka sakramentālais jautājums, ko vēl Vladimirs Falks uzdeva, nu, ko tad to visu darīt? Patiesībā ļoti laba diskusija arī um, ekspertu sarunās, kur bija gan valsts ieņēmuma dienesta vadītāji, gan arī LTRK prezidents un arī, arī eksperti. Bet uh, nu, kur ir tās burkāna un pātagas uh, stratēģijas, taktikas vai, vai iespējas? Izpētījām, bet jā, ko tad darīt? Lietuvas jautājums, protams, e, nav viena risinājuma, kas var e, padarīt laimīgus visus un pilnīgi izskaut e, ēnu ekonomiku, bet jūs jau pieminējat to burkanu un patagu principu. Tā kā mēs redzam divus virzienus. Saistīts ar burkanu, tas ir jautājums par darba spēka nodokļu daļēju samazināšanu, tāpēc, ka Latvija pašlaik ir valsts ar salīdzinoši lielu darbspēka nodokļu slogu. Tātad eh, mēs šo slogu varētu pārvirzīt uz eh, citiem nodokļiem, tādā veidā samazinot tieksmi, samazinot stimulu uzņēmējiem nemaksāt eh, šos nodokļus. No otras puses ir arī, kā jūs pieminējat, patagas. Un vienkārši visiem klausītājiem jāapzinās, ka tagad kopā ar mums ir arī mākslīgais intelekts, un tas var būtiski paaugstināt uh, audita efektivitāti un lūdzu nebrīnāties, ja jūs pašlaik uh, nemaksājat uh, visus darba spēka nodokļus, ka pie jums drīz var pieklāvēt nodokļu inspektori. Bet um, šis rīks jau laikam nav iedots vidām tādā tiešā veidā. Tas vairāk ir pētījums, un, protams, ka valsts ieņēmuma dienestam ir savi rīki, lai mazinātu arī tādu pārpratumu iespēju. Es pareizi saprotu, nu nav tā, ka šis um, rīks ir mūsu izveidots un jau iedots valsts ieņēmuma dienestam. Protams, ka nē, eh, un šeit es arī eh, gribu nomierināt eh, mūsu klausītājus par datu aizsardzību, ka mēs izmantojam tikai anonimizētos datus. Un turpinot par vidu, jā, tiešām vidam jau pašlaik ir zināmi algoritmi, un viņi gan neizmanto anonimizētus datus, bet mēs strādājam tādā konstantā sadarbībā, apmainamies ar idejām un idejām Э, gan jau kādas no mūsu idejām būs izmantotas arī э, vidu darbībām. Šeit izmantošu iespēju vēlreiz pareklamēt ekspertu sarunas, kur video ierakstu arī ar visām prezentācijām, tā skaitā arī valsts ieņēmuma dienesta vadītājs Ievs Jaunzemes prezentāciju var apskatīties mūsu makroekonomika LV sadaļā pie ekspertu sarunām un 13. decembra ekspertu sarunu ieraksts tur ir pieejams. Vēl pēdējais jautājums, ko Ko tad darīt tālāk tieši pētniecības jomā, vai ir kādi plāni jau tieši par, par šo ēnu ekonomikas pētīšanu? Tā doma ir tāda, ka ēnu ekonomika tomēr ir, ir, ir daļa, daļa no kopējās ekonomikas. Tā ir, nu, kā liecina pētījumi, tā ir faktiski piekdaļa ja, no Latvijas ekonomikas. Līdz ar to to ignorēt nekādā ziņā nedrīkst. Un, ja mēs runājam par Latvijas bankas darbu un kāpēc mēs darām, mēs neesam valsts ieņēmuma dienests un mēs, teiksim, tā mūsu mūs par ēnu ekonomiku ir tikai um, zinātniska interese, cik tas skar mūsu, mūsu tiešo darbību. Un mēs esam vadošais Latvijas ekonomikas izpētes centrs un līdz ar to mūsu modeļos, mūsu analīzē ir jābūt padziļinātā izpratnē par, par ēnu ekonomiku, par aplokšņu algām un to, kā tas saistās ar vispārējo ekonomiku, ar pabalstiem, ar nodokļiem, saucam, ko gribam. Un līdz ar to tas, kāpēc mēs to darām un ko mēs darīsim uz priekšu, mēs turpināsim pētīt ēnu ekonomiku, un mēs viņu iestrādāsim mūsu modeļos, mūsu instrumentārijā, lai mēs labāk izprastu, nu, pieņemsim, kā nodokļu pārmaiņas ietekmē nodarbinātību, kā pabalstu pārmaiņas ietekmē ienākumu sadalījumu un tā tālāk. Līdz ar to no mūsu puses tā ir tīri zinātniski interesi, lai mēs labāk spētu izprast uh, ekonomikas procesus. Labi, teikšu paldies par uh, šo sarunu. Tātad atgādinu, man sarunas biedri uh, šai reizē bija Maltijas bankas pētnieks un viens no šī pētījuma par aploksņu algām autoriem Konstantīns Beņkovskis un Maltijas bankas pētniecības daļas vadītājs Kārlis Vilērts. Paldies, ka klausījāties! Ceru, ka bija vērtīgi un tiekamies citā reizē un lai visiem skanoši!